अपने दामान शपात में छुपाए रखना अपने दामान शपात में छुपाए रखना मेरे सरकार रसूल अल्लाह अपने दामान शफात में छुपाए रखना रखना अपने दामान शफात में छुपाए रखना मेरे सरकार